Pessoal, Manuel da Ronteg, beleza? Vou fazer um vídeo para vocês hoje do aparador de canto da Tramontina. Esse aparador se parece muito com o da Garde, da Trap e da Motomil. Vou mostrar para vocês esse defeito. Vamos ao vídeo. Ok, pessoal, isso aí é o aparador, o motor do aparador. Ele estourou aqui, ó, tá? Quebrou o fiozinho da escova. Fizemos a solda tudinho certinho, já está funcionando, tá? Queria mostrar para vocês aqui o multímetro, se vocês é, colocar em continuidade aqui, testar o cabo elétrico, o interruptor e o cabo elétrico, o cabo do que vai para o motor. Se você tiver em dúvida sobre isso, manda um joinha aí, tá? Manda é, deixa nos comentários aí que nós fazemos um novo vídeo testando isso aí para vocês, ok? Vamos lá. Ok, pessoal, tá funcionando perfeitamente. Olha aí, ó. Beleza? Era só isso. Era só esse cabinho. Às vezes, às vezes ele parte ali ou ele chega no final, tá? Chega no final o cabo o cabo não, o, a escova chega no finalzinho e aí não funciona mais. Ok, pessoal? A maioria das vezes é isso aí. Aqui a máquina já está montadinha, beleza? Vou montar ela rapidinho e já volto para vocês aí mostrando o funcionamento, ok? Só um instante. Ok, pessoal? Olha aí, tá montadinho, lavado, lavei, bem certinho. Já tá ligado aqui na energia. Ó a zoada. perfeitinho, funcionando. Beleza? O... Vou mostrar para vocês o principal defeito desse aparador que as pessoas colocam. É uma dica aí bem legal. Olha só o fio que o rapaz colocou aí. Olha só. Um fio 3 milímetros e fio ainda para roçadeira a gasolina. Aí não vai funcionar. Essa máquina, ela utiliza de 1 milímetro a 1 milímetro e meio o fio para essa máquina, ok?